Salamu alaikum wallahi ta'ala barakat. In wanmu Hausa na Sudan dukan. Chat Sudan. Na farko kun wanke mu hitowar da kuka yi. Duk wanda yake rena Hausa ya ga Hausa ba wa su abubuwa ne ba. Yau ya san Hausa suwa ne. Abu na biyu risalar da nake so in aika ma Hausawa khasatan. Ba wata kabila ba, ba wani abu ba Hausawa khasatan. Duk abun da ya same mu har da gami da kanmu. Muna da masu ƙarya, suna da saba alfi, jundi, a cikin Sudan kuma ƙarya ce suke mutane muna da wanda su suna gwadin su suna da gwamnati sun kawwana shi na ɗiyan Hausa ne saboda ya kare irin wannan matsalar ta Hausawa ƙarya ce suke dan me zance ƙarya ce suke duk wanda ya da iya wannan zancen kuma iya kashe Hausawa iya kashe lokaci le Hausawa sai abu ya samu ya ɓoye ya daina wannan aikin da wa nake na farko Idris Abu Zaituna na yi magana da shi shakhsiyan ya ce min abun da gare shi saba alfimitenu hamsin jundi caccai ɗayan hausawa ne har ranar yau bin mu ga jundin shi ɗaya ba wanda ya fito ya zo ya kama ma hausawa a su siwa a garin shi ko a wani garin abu na biyu kuna da muhtar usman jibril zaim immuni afirka ka ma mutane karya akhi muhtar ka san ni na san ka akhi khamis ku ban ma mutane karya. abun da yake yanzu hasalwa damazin na san cikin ku wane yake damazin na san cikin ku wane gudu daga damazin kun ce mutane kuna da gwamnati a Libya ku ban ma mutane karya ba su istihdafin ku nake ba gaskiya ce nake gwada muku abubuwan da yake gudu game da Hausawa a cikin Sudan wannan renin mu muka jawo ma kanmu da kanmu abubuwan da zan ce muku kun gan mu da ga kungiya ce ta Khalid Salis Abubakar duk wanda ya san Khalid Salis Abubakar ya san shi ba aiki yake ba saboda shi saboda auladin shi aiki yake saboda Hausawa duka kuma inda aiki yake saboda usrar shi da auladin shi da ƙasar da yake yanzu ya isa ya ci ya sha har ran da ubangijin Allah ya karbi amana shi risala ta le Hausa Sudan dukanta bana da shakala da wata kabila Hausa nake hodi malam ya zan kuna da gwamnati wanda za ta kare muku al'umma ku aikin da kuke duka banza ne ku ji zance na malam ya zan kuna da soja wadda za ta kare ku aikin da kuke banza ne da mazin suwa suka kashe don yin ku da mazin sojawa ne suka kashe sojawan ɗiyan wane ɗiyan gwarawa ne mu'ara da taskin da mazin ɗiyan wane ne ɗiyan gwarawa ne kai so kake bagwaren ya zo ya kare ka kai bahaushe kai kuma ka kashe washi da abban shi in baka da kwalkwalwa ka yi kwalkwalwa ka lura ka gane wannan abun wanda aka yi a damazin tathir irgi ɗiyansu ne kuma